di nuyu waa kër Seydi Hadji Malick Sy di nuyu njabootu Alaaji Malick Sall yi di nuyu njabootu Serigne Abbas Sall yi waaye di nuyu njabootu Alaaji Malick Sy ak eh, di ci nuyu waa kër Serigne Abdou Karim Sarr di nuyu njabootu maam Serigne Touba yi di nuyu euh, sëriñ waa kër sëriñ Maodo Diaye di nuyu waa kër maam Hadi Diop di nuyu waa kër maam Cheikh Mbaye ak surafaaw yi ak xaadir yi eh, bàyyiwuma kenn ci këru diine yëpp di nuyu waa dëkk bi di nuyu kilifa dëkk yi dëkk bi ñu nekk kilifa autorité yi wante nuyu waa Sénégal gépp ak àdduna bi yëpp ni ma koy faral a waxe rek mooy télé bi télé Sénégal la mais télé àdduna bi la léegi dañ koy seetaan lu bëri lool kon maa ngi nuyu ñëpp di ndokkale ñëpp di ziyaare ñëpp ni ma ko waxe woon et sunu émission bii ñu tuddee yeewu dafa am gan nag léegi ndax lépp lu taxoon ñu koy ñu koy sumb di ko wax boroom nag moo teew léegi te mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam negam boroom a teew nag dañuy jël lu bëri ci émission bi jagleel ko boroom loolu mooy lan man dama bëgg àjjuma yi yépp di ñëw ñu ciy waxtaan ci dundu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax mooy sunu kilifa moom lañu yàlla booleel mooy sunu cër te léppi yàlla lim bind ci lu mu doon lu ne mi ngi ci loxo yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam adduna ak alaxira kon nag jaadu na lool ñu am lu ñu xam ci moom parce que koo xam ni bis bu nekk heure bu nekk bi minute bu ne ñi ngi jël li muy dunde kooku ku ci bëgg a waxtaan ci ay une heure de wala yooyu ay àjjuma da ngay nax sa bopp rek waaye nag mën nañoo am yun ci tibb jàpp ci niitoo ko niitoo ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun dañ naan yonent yonent ci wolof mooy yónnent rek mooy yónnent yonent mooy yónnent mooy annabi wala nga ni ar rasul ñu ni yonent bi yonent bi kon yonent bi boo ko déggee wala foog ko rek melo wi la wax melo wi la wax mooy annabiyu wala ar rasul wante moom turam wiñ ko tudde mooy muhammadun mooy muhammad muhammad mooy turam nga xam ne boo nee Muhammad da lay wuyu moom mooy turam moom lañ ko tudde ci juróom-ñaareelu fanam ci àdduna bi maa moom tudde ko ko amma buñ nee yonent yàlla Muhammad nag dañoo boole eh, Muhammad nabi wala Muhammad rasul ñu demee ni ko noonu ah weer wii ñu nekk nag muy terute weeru juddoom moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam daf koo bàyyi woon xel torop bisu juddoom bi bu daan ñëw da daan woor ndax màggal ko rek parce que mooy bisu existence am ci àdduna bi mu fooroon lool ci moom rëyoon lool ci moom mu ko daan woor ba saxaaba yi laaj ko ko mun leen bis bii may woor at mu ne ci laa gëne woon àdduna bi bisu gane yonent bi sallallahu alayhi bi ci la amee jouru lundi yàlla baal ko du ko def dara ndax dafa kontaanoon ci gane gane àdduna yonent bi sallallahu alayhi te xoolal kooku nga xam ni yàlla wàccee na saaru lëmm di wax ni mu koy ni mu koy dumaag ak yëpp teewul ndegam dafa kontaanoon ci yonent bi juddu gën a àdduna rek mu kontaan ca ga bis boobu yonent bi gënee àdduna yàlla baal ko bis boobu du bokk ci liñ koy réglé foofu ah waa ñun ñun ñi xañ nag moom gëm nañ yàlla gëm ko muy suñu yonent na ñuy ay njabootam na kon bi bis bi ñëwee ñun ba taxawaay lañu war a am eh taxawaay bi ñu war a am mooy lan fonk ko màggal ko réyal ko jeexlu ci tàkk rek noonu aywa kon te lii Eh, bisu tey bi mooy guddig bi dafa am lu ñu tuddee burdu burdu ne dam ñun nag émission bi yeewu la dañuy leeral rek burdu al burdatu la mooy ni ma la ko mën a waxee nga xam ko mooy mantu yooyu ñuy teg naar yi di teg seen kaw yére yi mantu euh, say euh, Seydina Busayri benn égyptien la moom qaadir la ci siècle yu jëkk yi la dund moom moo defaroon benn xasida feebaroon way ci yonent bi saa sallam yàlla wéral ko ci amin amin tadakuri jiraanin bi di salamin mazajta dam an jara min muqalatin bidami léegi yàlla barkeel ko lool barkeel ko boobu yàlla barkeel nag mag ñi jël ko ñoom it di ko jàng xasida boobu fukki bunt la ko la ko la ko góor gi def fukk fukk yi nii sama loxo yi fukk léegi mag ñi jël ko gis nga guddig biig guddig biig mën na am ni ci la yonent bi gënee woon àdduna bi guddig biig parce que moo moo jiitu ci ci weer bi parce que boroom xam-xam yi nee na mën naa nekk foofu guddig tey jii mën na cee nekk guddig suba mën naa nekk ni foofu la woon noonu lañ koy toppe ba ci fukkeelu guddi bi yooyu yëpp boroom xam-xam yi nee nañ am na ñu ni ci la juddu waaye fukki guddi ak beeg benn bi ñépp a ca noppi kenn waxul ni ci la juddu moo tax bu ñu burdoo ba fukki fan yi mat ñu naan dañuy noppalu noppalu boobu mu noppalu wuñ de dañ cee waxul ni ci la juddu moo tax ñu ni bu ci kenn def dara nañ ko bàyyi noonu rek noonu fukkeelu guddi bee ñaar na ñu ëpp ci borom xam-xam yi fii lañ teg ni moom foofu la gënee àdduna bi ñu moo tax ñu tudde ko gàmm ñun euh, gàmm waaye mag ñi kon burdu bii nag ñu ñu tudde ko burdu bis bu ne ñu jël benn bunt màggale ko yonente bi saa salaam ndax fukki fan yi bu matee ba ca fukki fan ba ñaar ba bu pare ñu mën a am ni màggal nañ benn guddi goo xam ni ci la yonent bi gën a àdduna bi looloo fi indi kat burdu moo tax burdu damay wax lool toujours ni kenn ku ne mën na koo def xam nga da ngay dem ñu naan mawlaaya salli wa sallim daiman abada ala habibika xayril xalqi kullihimi kooku julli ci yonent bi la sallallahu alayhi wasallam yow boo mënul arab bi soo reeyee ba noppi ba dem bay tëdd demal nga jàpp ba set nga ñëw naafi la ay rakkaa yu la neex ñaari rakka ñeenti rakka juróom benn rakka ba fukki rakka soo paree nga julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim allahumma salli ala sayyidina muhammadin annabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sallallahu alayhi wa sallam sax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam salaatul fatiha julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp rek nga nga am nombre boo ci def mën ngaa def dix mën ngaa def vingt mën ngaa def cent yaay seet soo paree nga ni lii ma jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam naafilaa ko def naa ko hadiya yonent bi sallallahu alayhi wasallam màggale ko ko guddeem bi mu gënee woon àdduna gis nga loolu boo ko defee yaag ña nekk ca jàkka ja naan mawlaaya salli wasa yéen a yam nit day yeewu tuuti ñépp a mën a burtu ci eh, ci kër yi non de loolu la koy burtu mooy lan toog jataay boo xam ni da nga wéetoog sa borom julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu la neexee ne nga wax ci ay wolof yàlla day sa soppe bii yaa ko fonkal sa bopp yaa ko tëralal sa bopp yaa ko mel nii mu mel tagg yonent bi ci wolof bi nga nàmp ba sa xol féex nga julli ci yonent bi ba sa xol sedd nga ni tuyaaba ji jox naa ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaa ñettoog ca jàkka ja te burdu yéene yam waaye nag naan burdu ba ña ca jàkka jaa koy def rek yiw wu rëy mi yaa ngi koy perte hmm. et da nga dégg daa nga dégg léegi sax amatul ñu bëri di contester gàmm naan bidaa bidaa waaye loolu moom dafa xewi léegi loolu kenn waxatu ko ndax waa saoudia yi yi daan euh, dimbali gaa yi ci yooyu sax ñoom génn nañ ci loolu léegi aywa ndax yàlla moo ni ci alxuraan wa kullan naqussu alayka min min ambaai rusuli maa nusabbitu bii bihi fuadaka yonent bi la yàllay waxanteel ni ko sa moroomu yonent yi jiitu jaar fi ñu jaar ak seeni nit ñi ma jaar ak ñoom fi ma jaar ak seen nit ñi kenn ku ne ci ñoom situation boo mës a taxaw dund ko man danaa la ko nettali ba mu leer la nañ ba nga xam nan la demee woon ndax nga gën a xam fooy teg sa tànk ndax nga bokk ak ñoom dund ni man maa la yónni maa leen yónni fi ma jaare ñoom laay jaare yow ba nga mën a joxe li nga bëgg a joxe da nga ci mën a xame tim loo mën a gis ay jafe-jafe day disparaître parce que sa personnalité moom la yii di xew àttanu da nga ci jëletim xol bu dal wante da nga jëletim lu mu yàgg yàgg yàgg yow yaay yore victoire bi rek waaw bu dee yonent bi la yàlla wax lii di ko gàmmul bis bu ne di ko gàmmul ci aaya yi eh, Seydina Nuux nii la jaar alayhi salaam Seydina Muusa fii la jaar alayhi salaam Seydina Ibrahim sa maam fii la jaar alayhi salaam waa ñun ñi nga xam ne yonent bi mooy sunu kilifa na ñun ñi nga xam ne moom lañ ñu roy loona ñun ñi nga xam ne moom lañ ñu topp loona ah laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana nit ki boo dul xam fan la jaar nan la nekkee woon noo koy xam ba koy topp wa man yuti allah wa rasul eh loolu ay alxuraan la yoo xam ni ki nga war a topp da koy xam ki nga war a topp da ngay xam fan la jaar ak nu mu nekkee woon looloo fi indi gàmm moo tax fokk ñu jël bisam ñépp sañse toog da daan woor ñu sañseel ko def suñuy yëf yu neex kenn ku ne toog ñu nettali la jaar-jaaru yonent bi sallallahu alayhi wasallam nettali la dayoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam nettali la daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam nettali la kan mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga jële ci bind eh gàmm yi mag ñi daan gàmm ñaata turandoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ci am nga xam ne da ngay assister gàmm ñu wax la kuy yonent bi soxal sedd nga am doom ju góor tudde ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu kay jeex na tàkk kon nag gàmm farata la nit ñépp ko war a def waaw bisu gàmm ko tim li ma leen expliqué woon ci wàllu burdu rek noonu la ñuy def soo mën la dem ca tànt ba wala gisoo tànt jàppal ba set nga sol sa yére yi nga gën a fonk jaamu yàlla ay naafila julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam jël hadiya bi jox ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam yéene ci ni da ngaa màggal juddu yonente bi sallallahu alayhi wasallam yaag ña gàmmu yéene ñoom loolu daal dama ne woon naa ko ci eh, jaaralaale pour ñu xam ni ñépp a mën a burdu ñépp a mën a gàmm hmm. léegi ah bala ñuy ñëw ci juddu beeg yooyu dafa am euh, benn nitu yàlla bu définir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, euh, lii mu wax na day jiitu juddoom ëmb juddoom ba àdduna tukki ndax dafa xool ba yàlla bëggee bind li mu bind foofa la xool yonent bi nu mu nekkee foofu mu ni fa innahu sallallahu alayhi wa sallam kulliyatu muraadil xaq wa gaayatuhu min al wujudi say Seydi Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu moom moo ko moom moo ko xamale maamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni boo bëggee xam kuy yonent bi xam nga ma jël benn exemple Abdoulaye Wade mii nekkoon président dafa mës a wax ci eh, ci rajo bi ni walla ci télé bi man benn yitte rek laa mës a am ci sama dund mooy lan nekk président de la république bi ma demee ba gañe ba toog pale ñu ne ma yow yaay président de la république amatuma lu may wutati ci àdduna bi parce que loolu rek laa doon visé yàlla may na ma ko gis nga maay président de la république boobu laa bëgg a nekk Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu nee na yàlla bi mu bëggee bind li mu bëgg a bind lépp amal ko noonu la visé yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lépp lu dul yàlla ni man moom rek moo tax lépp ma nar koo wut amal ko xam nga nag explication bi leeral na boo ko bëggee xam daal mooy lan Ablaye Wade ni mu bëggoon a nekk président de la république baatu président bi yàlla noonu la visé yonent bi saa sallam te lim bind lépp te yonent bi saa sallam noonu la nekke chemin ci li yàlla bind lépp masalan yàlla bi mu bi mu sosee yonent bi saa sallam ba def ci moom li mu bëgg a def ci moom rek jeexal na leneen li ci des yépp te du yonent bi du yàlla teraanga la ju yàlla terale yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ji leer naa ñu kon léegi ak ci solo ku dul yàlla yàlla moom moom mooy yàlla moo bind lépp kon lépp lu ñu bind te du yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi yàlla moo ko bind terale ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon yàlla nag li mu visé ci lim bind yëpp mooy yonent bi yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam waa kon ku mel noonu di sa kilifa ki mel noonu di sa yonant ki ki mel noonu di sa cër bu rëy bi la yàlla cërale ci boppam bu bu bu weeroom teroo ah war ngaa raxas sa dënd néeg sa xol bi mbégte rek di ci nekk di solo ba jekk di di lekk lu neex di naan lu neex di waxtaane lu rafet parce que sa kilifa weeram moo teru guddeem gépp nga màggalal ko ko rawatina guddi gàmm gi ah moo tax ñu jagleel ko émission yii di ñëpp yii di ñëw yëpp di ko waxtaane incha allah rabi yaakaar naa ni dañuy dañuy waxtaane nag lu bari ci moom fan la bokk ak nu mu fa bokkee ak yooyu yëpp lañ koy wax pour nga xam kii mooy kan yonent bi nag judduwul yoor yoor na nga ko xam yonent bi judduwul bëccëg sallallahu alayhi wa sallam yonent bi judduwul tàkkusaan yonent bi judduwul timis yonent bi judduwul heure bii yonent bi judduwul minuit yonent bi judduwul trois heures yonent bi boo xamee kañ la boo bëggee xam kañ la juddu ci suñ jamono jii ñu toll nii parce que ñi ngi salaatoo euh, cinq heures quarante cinq diggante quatre heures et demi du matin ba ba ba cinq heures quarante cinq diggante boobu la yonent bi gën a àdduna sallallahu alayhi bi muy gën a àdduna euh, euh, loolu lan lay tekki mooy guddi gi mi ñuy dem amatul doole parce que bientôt ñu salaatu waaye fajar si mi ngi dugg si ci àdduna bi leeru fajar si mi ngi dugg si ah wulidal huda fal kainaatu diyaun loolu la Ahmed Shawqi wax mu leer nañ wulidal huda fal kainaatu xay eh, diyaun yonent bee war a gane àdduna bi lëndëm baa yu réer waratu am ci àdduna bi yonent bee gane àdduna bi lëndëm baa yu bokkaale yàlla waratu am ci àdduna bi yonent bay gën a àdduna lëndëmaa yi ñàkk a topp yàlla waratu la am ci àdduna bi moo tax heure boobu quatre heures et demi jëm cinq heures quarante cinq su suñ jamono ji lay wax de jamono jooju la yonent yonent bi ganee àdduna bi guddi gaa ngi dem leeraayu fajar gaa ngi dugg si sallallahu alayhi wa sallam loolu il faut nga xam moo tax ganewul àdduna minuit de déedéet du ci heure bii tim ba tey pour bësën bu doon heure bi da nga fi toog la yàgg fajar di door a jóg bu doon euh, bu doon minuit da nga fi toog la yàgg même trois heures du matin sax da nga fi toog la yàgg waaye di nga teg quatre heures demi daal jëm cinq heures quarante cinq daal nga xam ni far fajar si moom amatul doole te fajar ak astafurlah guddi gi amatul doole fajar saa yu dugg si ci la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam gënee adduna bi loolu na ko xam na nga ko xam te na ci bàyyi xel mi ngi gënee adduna Makka Makka gi Kaaba gi nekk mooy dëkk fi mu juddoo yooyu da koy xam Makka la gënee adduna bi ci jamono jooju waxtu woowu ah ban bis la def fatxu màkka la ubbi màkka ba moom ko ñu ni ko seen yonent bi bisu lëndi la ko yàlla wàcceel suuratul maida ak la ca xew mu ni ko seen yonent bi bisu lëndi la ko yàlla jële ci kaw suuf yóbbu ko ci kaw asamaan jox ko julli juróom mu ni ko seen yonent bi bisu lëndi ci la génne àdduna bi wuy ju boroom gisoo loolu kon mardi mercredi jeudi vendredi samedi yooyu moom yonent bi yàlla mi ngi ko jagleel jour lundi mais ban secret moo nekk ci loolu secret bi nee naa la dimanche mooy premier jour ya euh, arabe yi tudd ko lan yow mul ahadi yowmul ahadi ñun ñëpp dañuy jàng ci alxuraan qul huwa allahu ahadun parce que yàlla moo jiitu ñëpp kon bu doon dañuy wax naan dañ naan yàlla li mu jiitee lépp moo tax dimanche moo jiitu lépp wante ku dul yàlla ku ne ci li yàlla amal lépp yonent bi mooy deuxième position loolu bu la leeree leer na leen la nekk ma Màkka la juddoo ci fajar ja fi muy dugg si ci la juddu euh, jour lundi la juddu baayam abdul seydina abdullahi la tudd abdullahi mooy laay yi ngay ngay gis ñu koy wax xam nga ñun wolof dañuy yàq rek ab laay ab laay ak laay ak yooyu yëpp tur yi mooy lan abdullahi mooy turu waajuram bu góor papam turu waajuram bu jigéen mooy aminatu mooy aminte yii nekk ci kër yi ami kenn ku ne xam nga ko tudd ami ak aminatu ñu ngi nii ñoom ay turandoo yaayu yonent bi lañ sallallahu alayhi wa sallam aminatu hmm? aminatu mooy turu yaayam abdullahi mooy turu papam maam ji jur baayam abdul muttalibi la tudd abdul muttalibi abdul muttalibi la mooy maam ji soxna si ko nàmpal te daañ ko gisi mooy xalimatu as saadiya xalimatu as saadiya xalimatu mooy ulay mooy ulay mooy alima yi ngay dégg gis ni ñoom it seen turandoo moo lan mooy alimatu mooy xalima moo nàmpal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam kooku dana ñëw ci bu ñuy jàng ci biir njàng bi lan moo tax rek ma tëb rek tuddanoo ñeenti ñeenti éléments yi ci ci yonent bi sa lan moo tax loolu ah kay eh, danaa la wax li tax soo jëloon Muhammad baatu Muhammad mooy turam Muhammadun Muhammadun miim xaa miim daal ñeenti ñii ma tudd léegi seen tur moo composé moo nekk ci biir turu Muhammad yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañ jël papaam parce que moo gën a jege Abdullahi Muhammad daal moo mujj ci turam daal papaam Abdu daal moo ci mujj gisoo loolu muhammadu abdu muhammadu abdu leer na nañ boo ñëwee ci yaayam muhamma ma miim la ami na ami na gisoo ñaari miim yi ñoo jàkkaarloo ñaari miim yi moom it yaayam turam mi ngi feeñ ci turu yonent bi sallallahu alayhi ah maamam abdul muttalibi danga naan abdul mu mu danga naan turu yonent bi mu muhammad gisoo mu mu ñaari muy ñëw denn abdul mu muhammad gisoo moom it turam feeñ na ci turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam soxna si ko nàmpal xalima turam mi ngi tàmbalee lan xa yonent bi deuxième lettre bi mooy lan xa muhammad mu xa mu xa kii itam xaa xaalima njusóor ñeenti yii ñoo ñoo dar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñeenti yii seen tur yi moo feeñ ci leetaru turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam affaire bi du hasard gis nga yàlla ni muy ni muy terale ni mu terale yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga yàlla ni mu màggale yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam fu ne la feeñale mbir yi ci ci turam gis nga moo tax bi mu génnee àdduna bi ñi ko ñi ko donn ñëpp mooy Seydina Aboubacar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali ñoom ñëpp seen commencement tur mooy commencement turu baayam Aboubacar tudd Aboubacar Abdullahi la tudd moom moom sax moom moo moo papa yonent bi ñoo bokk tur moom far kooku moom moo gën a leer sax moom moo moo moo taxit moo doon xarit ba Aboubacar Abdullahi la tudd papa yonent bi Abdullahi la tudd gisoo loolu bi yore bi bi Aboubacar génne àdduna bi Omar moo mooy xalifa bi Omar aynu ba mooy aynu Abdullahi rek gisoo fee da nga ni ah fii nga ni oraj ba ba Omar génne àdduna bi Ousmane la Ousmane ci mook Omar yam rek o Abdou o mu ngoog Ousmane Abdou Aliyun moom it Abdou Aliyun gisoo ñeenti xalifaam yëpp. moo ci gën a bari affaire yàlla da koo dàkkantal abu lahab tabbat yadaa abi lahabin tuddul turam ba léegi xool xool xoolal xoolal xoolal loolu parce que yonent bi saa sa ñu ko doon def yooyu ay mbokkam lañ ñi ay baayam lañ ñi ay niyaayam ñi nangam nangam bu bu yàlla ñëwee xoolal walid walid wunul muxiira yàlla tuddul turam walid mooy papa xaalid wunul walid waa Xaalid yonent bi dem ba tudde ko jaasi yàlla ji tey bu yàlla waxoon eh, papay eh, papay Xaalid mu tudd ko ci alxuraan ji ak wax ko li mu ko wax yëpp waa Xaalid nan lay jànge turu baayam ci eh, ci alxuraan ji déedéet yàlla fonk ay bi mu fonk yonent bi teral gi mu koy teral màggal gi mu dëppal ko seen tur yi tudd leen ba léegi même même wëlit ay ay melokaan rek la ko jox yooyu da koy xam parce que dañoo nekk ci jàng yonent bi saa salaam la dañ lay wax roq-roqaat yeeg pour nga xam li am lan la kon yonent baa ngoog sallallahu alayhi wasallam bi mu gënee àdduna nag ba am juróom-ñaareelu fan ci la ko maamam tudd mooy ngénte ci ñun ci ñun ci la ko tudd rayal ko eh, gàtt yi mu ko war a rayal tudd ko Muhammad waaye nag tur wi ñoom sawoon nañ leen ko avant muy gane àdduna bi pour bu ñëwee ñu tudde ko Muhammad lan mooy Muhammad turam la Ahmadu turam la Ahmadu moom la wolof yi naan Ahmed Ahmed yow wolof yi sax da nga gis ku tudd Muhammad ñu naan la Ahmed waaw parce que ñaari tur la yoo xam ne tur yonent bi la sallallahu alayhi wasallam mais Muhammad mooy tur wi ñu ko tudde bi ñu koy ngénte Ahmadu mooy tur wi ko waa asamaan tudde woon avant muy ñëw ci àdduna bi mais dama lay jox nag lan moo lan mooy seen différence ñun ñaar pour nga xam Muhammad mooy koo xam ni lépp lu mu ma lu muy wax lépp lu muy jëf comportement bu nekk ci moom bu ne fu muy nekk fu ne lu ñu gërëm la lu ñëpp nangu la lu ñëpp accepté la lu ñëpp ni eskay la sant kooku ñu koy sant ndax taxawaayam bu rafet sant kooku ñu koy sant ndax ay waxam yu rafet sant boobu ñu koy sant ndax ay jëfam yu rafet sant boobu ñu koy sant ndax ay melokaam yu mucc ayib sant boobu ñu koy sant ndax ay taxawaayam yu mucc ayib moo nekk ci baatu Muhammad mooy koo xam ni waa asamaan ak waa suuf yëpp ñëpp ni eskay ci léppam baat mi muhammad loolu maanaa boobu sens boobu moo nekk ci baatu muhammad kon mooy lu yàlla barkeel moo tax kër yi kër yi war nañuy am muhammad de xam naa ne bu ñëwee ba ca biir ci sëgën naa xalima bi mu koy nàmpal gaa yi daañ xam ni kër yëpp war a am muhammad moom waaw muhammad mooy loolu ahmadu mooy tur yu ko waa asamaan tudde te te avant muy ñëw ci Sénégal ah dégg nga muy ñëw ci àdduna bi yàlla na ñëw Sénégal mooy mooy ni teraanga ji ko yàlla tere la may ko ko li ko yàlla defal mbooleem li yàlla bind lépp yàlla defaloo ko ci kenn ku dul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah bi mu yëgee loolu ci teraanga ji ci may yi ci daraja yi ci dayo yi yàlla defal ko ko yonent bi sant na yàlla cant goo xam ni keneen ku dul yonent bi santul yàlla sant ku mel noonu ñu tudde ko ahmadu foofu gisoo loolu yaakaar naa yaa explication bi leer ahmadu mooy lan cant gam sant yàlla ca may ya ko yàlla may te mooy ko kenn defalu ko kenn mu sant yàlla sant yoo xam ni kenn sant ko yàlla kenn mënu koo sant yàlla parce que nit ki kat lu mu xamul mënu koo wax mënu ko def kon nag yonent bi sant na yàlla sant goo xam ni gërëm ne yàlla gërëm goo xam ni keneen ku dul moom defu ko yàlla ñu jël melow ahmadu tudde ko ko waa asamaan yi ni ahmadu loolu mooy seen différence ñoom ñaar waaye kon li ngay xam mooy lan bisu tudd ba Muhammad lañ ko tudde woon fii ci àdduna bi kon yonent bi looy xam Màkka la juddoo jour lundi la juddu bi bi bi fajar di dugg si la juddu ak lan nga xam eh, eh, eh, Muhammad lañ ko tudde wax nañ la ak yi ci tegu noonu waaw ñuy maamam ñan ñooy maamam maamam jin lay jëkk a tuddal mooy yonent yàlla ibrahima alayhi salaam mooy bàyyi yonent yépp mooy maamam parce que moom moo jur yonent yàlla ismaila alayhi salaam yonent yàlla ismaila mooy maamu arab yépp mooy maamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon maamam ji jiitu jin lay jëkk a wax gannaaw aadama alayhi salaam maam ibrahima alayhi salaam maam ibrahim nag suñu la ko waxee maam ismaila la jur maam ismaila mooy maamu yonent bi sallallahu alayhi wante bu ñu la bëggee wax ay maamam dañ koy tàmbalee ci baayam yéeg na wuti kaw boo ko bëggee xam neewoon naa la buñ la leen yonent wala yonent yàlla muhammad mooy lan melaw yi an nabiyu wala ar rasul waaye tur wuñ ko tudde maamam tudd abdul muttalib tudde ko mooy muhammad kon da nga naan muhammad dubnu abdillahi muhammad ibnu abdillahi mooy doomu abdullahi muhammad mooy doomu abdullahi moo tax dañuy di gis su may commencé ma ni muhammad ibni abdillah gisoo mooy doomu abdullah abdullah ibnu abdul muttalib abdul muttalib moo jur abdullah kon maamam bi jiitu ci maamam yi mooy abdul muttalib moo tudd shaybatul xamdi shaybatul xamdi ibnu hashim ah abdul muttalib hashim ay baayam fii daan am luñ ci leeral tuuti hashim ni mu tudd mooy lan amr hashim ibnu abdu manaaf Ilyaas ibnu Mudar Mudar ibnu Nizaar Nizaar ibnu Maad Maad ibnu Adnaan maam yaa ngo di vingt et un maam gannaaw Adnaan nag yonent bi nee na bu leen ma fi waxal dara Adnaan ba Ismaayil yonent bi nee na foofu moom leerul bu leen fi wax dara kon ñu nit Adnaan la ñuy yem neewoon nañ la Ismaayil mooy maamam Ismaayil Ibrahima moo ko jur eh, eh, eh, askanu baayam moom laa la tuddal nii askanu baayam léegi jàpp ko vingt et un maam lay doon Muhammad ibni Abdillah mooy baay bi ay nañ ñëw ci maam yi ibnu abdul muttalib ibnu abdul muttalib ibnu hashim moom it dañ lay wax mooy kan mooy aminatu mooy ami yi ngay wax ñuy wax aminatu ku ku ko jur wahb bintu wahb wahb abdu manaaf abdu manaaf mii nag boo ko abdu manaaf mañ la waxoon ci ci askanu baayam abdu manaaf ibnu zahrata zahrata ibnu kilaab gisoo moom ci kilaab yaayam ci kilaab la bokkeek yaayam parce que da nga naan abdul mutal abdullah ibnu abdul mutalib ibnu hashim ibnu abdu manaaf ibnu qusay ibnu kilab mooy baayam soo ñëwee ci yaayam aminatu bintu wahab ibnu abdu manaaf ibnu zahrata ibnu kilab kon yonent bi fan la dajee yaayam ci ay ci askanu baayam ci kilab kooku nañ ci bàyyi xel kon yaayam bokk naa ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci maamam guñ naan kilab sayyidatuna Xadija soxnaam bu bu tedd bu baax boobu bo mbokk mbokk naa yonent bi saa salaam moom it da nga naan sayyidatuna Xadija bintu Xuwaylid ibnu asad asadin ibnu abdul uzza ibnu qusay moom ci qusay la bokkee ak yonent bi saa sallam ci qusay la bokkee ak yonent bi saa sallam aywa wax naa la askanu baayam wax la askanu yaayam wax na askanu Sayyidatuna Xadiija soxnaam soosu nga xam ni baayam moom mooy mooy baayam yaayam mi ngi bokk moom ci Kilaab soxnaam si Sayyidatuna Xadiija mi ngi bokk ak moom ci Qusay waa Abubakar Siddiq xaritam ba nag fan la bokkee moom déglu Abubakar huwa Abdullah turam mooy Abdullah Abubakar dàkkante la il faut ma wax la ñi daroon yonent bi saa sallam wax naa la ñeenti éléments yi ni ñu duggee ci turam dama lay wax ñeenti xulafa xalifa mi seen commencement tur ni ñu tuddee ci ni ñu duggee ci turu baayam dama lay wax ñeenti ñooñu tim nan lañ duggee ci askanam nan la bokkee ñoom ci askan Abubakar wax naa la ko fan la bokkee moom ci askan ci murrata la bokk ak moom Seydina Omar fan la bokkee moom ci Kaab Seydina Omar ci Kaaba la bokkee moom Omar ibnu Xataab ibnu Fayl ibnu Abdul Uzza ibnu Rabax ibnu Abdullah ibnu Qart ibnu Razaax ibnu Adi ibnu Kaab moom ci Kaaba la bokkee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci Kaaba jëlal Ousmane Ousmane moom moom doomu bàjjanam la sax far Ousmane yaayam mooy Arwa Arwa bintu Bayda Bayda Abdul Muttalib moo ko jur maam moom buntu euh, moom doomu bàjjanam la danaa la wax tey loo xam Ousmane ibnu Affan ibnu Abil Aasi ibnu Umayyata ibnu Abdu Shams ibnu Abdu Manaaf gisoo Ousmane ci Abdu Manaaf la bokkee yonent bi sallallahu alayhi yaayam Arwa bintu Bayda Bayda Abdul Muttalib moo ko jur kon Ousmane doomu bàjjanu yonent bi la sallam ci ngay xamee ni yonent bi may na ko doomam mu génn àdduna mu mayaat ko doomam gisoo loolu Ousmane moom dafa bokk ak yonent bi sallam ñaar parce que doomu bàjjanam la mais mi ngi bokk ak yonent bi sallam ci wàllu baayam ci Abdou Manaf ah soo ma laajee Aliyun nag moom Aliyun moom moom moom moom dafa leer nañ parce que Aliyun abu taalib a ko jur abu taalib mook papa yonent bi ñoo bokk ndey ak baay loolu koy dafa leer nañ aba abu taalib mooy papa mooy mag abdullahi bi jur yonent bi saa sallam ñoo bokk ndey ak baay kon aliyun moom fareelu yonent bi saa sallam bu jege lool la moo taxit yonent papaam papay ali abdu abu taalib jël ali dénk ko yonent bi saa sallam mu yoral ko ko yonent bi bi mu yoree ali jël caatam bi mu gën a fonk gën koo bëgg muy sayyidatuna Fatima mu may ko Ali ibn Abi Talib foofu foofu ngay xamee sew soo foofu nañ ko jël comme bind Ali ibn Abi Talib aliyun papaam mooy magu yonent bi saa sallam moo yonent bi ñoo bokk ndey ay ak baay Abu Talib ak Abdullah Abdul Muttalib moo leen jur ñoo bokk ndey ak baay seen yaay Fatima la tudd Fatima eh, Abdu Aliyun yonent bi moo ko yar parce que papa moo ko dénk yonent bi salaam yonent bi may ko doomam jën naan Fatimatu Zahra Zahra yaa ngi nii ci ci dëkk bi Faatu yaa ngi fii ci dëkk bi fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin yàlla na leen yàlla gën a dundal te gën leen a barkeel yonent bi dafa bëggoon Fatima Sayyidatuna Fatima moo taxit yàlla terale Seydina Ali terale Fatima sëtam yépp yonent bi saa sallam eh, ci ci sërif solofa yi am yi eh, ci soxna soosu lañ jóge mooy mooy yaayu xasan xasan mooy magu xuseynu ñun nag wolof dañuy am cheikh tuddee ko xasan ak xuseynu waaye buñ la waxee pour nga xam xam-xam bi xasan mooy magu xuseynu rawante nañ ma at xasan moo mag xuseynu xasan jàngoon nañ ko fii mooy lu mooy lu rafet loo xam ni xol yépp koy bëgg ñu tamit na ko noonu mooy magi Xuseyn Xasan euh, Seydina Fatima moo ko jur Seydina Aliyun mooy baayam Xasan moomu mooy maamu Seydina Cheikh Ahmad Tijani Sharif radiyallahu anhu Xuseyn mooy maamu Abdul Qadir Jeylaani mi Qadir yi bokk ñaar yooyu looloo seen askan ci yonent bi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon eh dafa mel ne tey jii wax naa la juddu bi wax la askan wi ak xalifa mi nan lañ bokk ak moom ak yaayam ak soxna ak sox soxna Sayyidatuna Xadija waaw maamam jii di Abdul Muttalib fu mu dëkk dëkkul màkk maamam Abdou Moutalib dëkkul màkk waa lu ko fi indi lu ko indi màkka lu ko fi indi màkka maamam Hachim bi jur Abdou Moutalib danaan def commerce di dem Syrie Syrie te capitale bi nekk Damas Syrie fii mu ngi mel na tey pour mu pour ma jox la ko misaal nga xam Dakar Louga Ndar waa Màkka ñooy Ndar waa Louga ñooy Siri ah asafurla waa Louga ñooy Medina waa Dakar ñi mooy Siri waa Ndar dañuy jóge Ndar dem Dakar wuti marchandise delluwaat Dakar eh, Ndar jaay ko kon bu ñuy bu ñu jógee Ndar di dem eh, Dakar dañuy jaar Louga bu ñuy ñibbisi dañuy jaar Louga parce que Louga moo nekk ci digg bi yaa na explication bu leer bi Màkka Medina Siri noonu lañ defante ñoom ñett Màkka mooy Ndar Medina mooy Louga Dakar mooy Siri maamu yonent bi Hachim bi jur Abdullahi mi jur baayam danaan def commerce du jógee Màkka di dem Siri kon buy dem Siri day jaar Medinatu Munawwara gi ñoom nag amuñu woon oto seen bu ñu daan tukki di dem foofu ay weer lay doon ay fan yu bëre lay doon moo tax bu ñu jaaree Médine dañ fay toog noppalu fa ba kii door a continuer dem góor gi nag bi muy jaar Médine di jóge Ndar di dem Ndar Dakar di wuti marchandise di di jaar Louga ah daat fi am xame daat fi denc soxna am ci doom tudd ko Abdul Muttalib ci suuf kon Abdul Muttalib yaayam Medina la dëkk kan Abdul Mutalib fan la dëkk Medinatul Munawwara dëkk parce que maamam Haasim moo jóge woon Màkka daan def commerce denc soxna Médine am am ko fa mu tu ñu tudd ko Abdul Mutalib mu yaroo foofu maamam Haasim ah ataka baayam Haasim moo yoroon Kaaba gi nekk kilifa Màkka bi mu génnee àdduna bi mu war a am xalifa comme ñun ni ñuy defee nii nga xam ni kilifa gi bu génnee àdduna taaw bi wala ki fi mag mooy nekk xalifaam ñu ni kon Haasim génn na àdduna bi waa ban doom la fi bàyyi tamit mag ñu ne Abdul Muttalib de ñu ne Abdul Muttalib anamu ñu ni ma nga Médine ñu ni nañ ko fa jëli ñu jële ko Médine indi ko Màkka pour mu nekk xalifa baayam Haasim moom looloo ko indi Màkka waaye moom dëkkul Màkka kon bi mu ñëwee Màkka nag ci la yore wàlla Kaaba gi nekk kilifa Màkka daal di am doom ay doom nag yàlla da ko mayoon njaboot eh, ñu ni na papa yonent bi sallam mooy caatam abdullah kon yaa ngi bëgg a xam yonent bi dem gi mu dem Médine dana leeri naññ foofu aywa kon maamam abdul muttalib origine origine am du du màkka Médine la dëkk maamam Hachim mooy moo dëkk màkka amoon soxna Médine am fa doom tudd ko Abdul Muttalib génn àdduna ñu jëlee Abdul Muttalib Médine indi Màkka pour mu nekk xalifa baayam nekk buuru Màkka moom Màkka yore ko moo jur Abdoulaye doom euh, papa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw bu àddunay dox ba yonent bi dellu Médine du fa gande parce que maamam fa la dëkk de du fa gande maa moom fa la dëkk de ah wante papaam Abdoulaye bi mu demee ba denc soxna parce que moom dañ koo teel a dencal soxna parce que fii maam Adama alayhi salaam leer yu yonent bi saa salaam ci moom la ko yàlla roofoon te yonent bi ñëwagul ci àdduna bi maam aadama doomam yi am yépp ay cheikh lañ moom ay cheikh rek la daan jur parce que moom moo fi jiitu maam awa ñoom ñoom ñaara fi ne léegi dañuy jur ay cheikh rek pour àdduna bi am ay nit boo defee ñoom ay cheikh rek lañ daan jur fii nañ fi déglu et leer gi leeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci mi ngi ci maam aadama waaye bi yàlla bëggee toxal leer gi jële ko ci maam aadama nag bëgg koo dugal ci biir doomam yi dafa tànn doomam ju naan siir siir bi yàlla jëlee leer gi dugal ko ci moom moom du seex moom kese moom kese la yaayam ëmb ah yonent bi du bokk kenn euh, biir déedéet yonent bi kay moom kenn kese lay doon parce que leer yonent bi moo nekk ci moo nekk ci siis moo tax doomu ya doomu euh, yonent yàlla aadama yépp ay seex lañ ku dul siis moom kese lan moo tax bu ñu la nee lu tax da nga naan leeru yonent bi moo jóge ci baayam maam aadama ñëw ci siis moo tax yonent bi xajoowul ak kenn moo tax moom it bi ñu ko ëmbee moom kese la mu ñëw gën a àdduna nekk moom kese hmm. loolu na ko ci bàyyi xel bi ba euh, bi leer gi toxu yàlla nag commencé tànn ay kilifa ay adduna bi di leen ro roof leer gi lé kuñ ko kuñ ko roof rek yaay sa kilifa jamono jooju kuñ ko roof rek daraja ji nekk ci yow xol yépp lay bëggandoo nga am benn màggaay goo xam ni benn grandeur boo xam ni parce que leeru yonent bi moo nekk ci yow leer gi di wàcc ah yàlla tim di tànnal yonent bi ay maam ay ay waajur soxna yi gën a fegu yi gën a rafet te sell te set ñoom la yàllay booleeg ñi ñu roof leeru yonent bi saa sallam affaire bi di wàcc rek affaire bi di wàcc di wàcc ba yàlla jëli leer gi jël toxal ko ci Haasim dugal ko ci Abdul Muttalib mooy maam ji sës ci moom leer gi jóge ci maam ci abdul muttalib yàlla roof ko ci baayam nag léegi abdullahi abdullahi war a am quinze ans quinze ans kese ku leer gi commencé di fës ci kanam gi leer gi commencé ci fës ci comportement bi leer gi seydna abdullahi fu mu tëll nga yaakaar ni jant njolloor moo ñëw seydna abdullahi fu mu nekk nga yaakaar ni weeru treizième jour moo nekk foofu xol yépp bëggandoo ko xam nga nag sama mbokk jigéen ñi moom foofu buñ ci tollee ñoom ndeysaan maa ngi ndeysaan léegi nag euh, góor gi euh, fu mu nem rek xol yi commencé ko tatafu baayam Abdul Muttalib di ko tànnal soxna di wër di wër ba gis Sayyidatna Aminatu wër après bi góor gi dencee soxna nag ah war a kër kër yi war a tës tësi na pour lu mu yoree kër maam Abdoulaye léegi nag takkal nañ ko soxna léegi nag ñu ngi koy labatal soxna dafa war a dem kër kër yi nañ léegi pour pour pour pour yore kër daal di jóge Màkka di dem Syrie pour defi commerce comme li ma leen ko waxoon jóge na Ndar jëm Dakar di wuti marchandise il faut mu romb Louga pour dem Dakar biñ ko mayee soxna ba ca kanam mu commencé di di tës tësi di kër këri jóge Màkka di dem Siri di wuti marchandise jaar Médine mi ngi mel ne jóge Ndar ñëw jaar Louga dem dem Siri bi muy wàññeeku jógee ma euh, Dakar di ñibbi si Ndar ñëw ba Louga wàcc fi di fi noppalu ah far far far daal di feebar bi mu feebaree yàlla moom ko mu génn àdduna foofu ñu denc ko Médine ah bàyyam bi ko jur nee naa la euh, yaayam fan la dëkk Médine doom ji fan lañ ko denc Médine kon euh, bàyyi yonent bi denc nañ ko Médine yonent bi gën a àdduna gisul bàyyam sallallahu alayhi wasallam yaayam yore ko ba à l'âge de six ans loolu daañ ko jàngi yaayam doon ko yóbbu moom it ca Médine parce que maamam Abdou Moutalib yaayam Médine la dëkk kon Abdou Moutalib Médine la dëkk yaayu yonent bi Aminatu Seydina Amina di jël yonent bi yóbbu ko Médine pour mu nuy ji ay mbokkam waaye mu ànd ak jaamam bu jigéen bi bi nga xam si yonent bi moo ko doon ne ci baayam bi ñu àndee ba dem Médine yaayu yonent bi saa salaam feebar foofu génn àdduna foofu ñu denc ko Médine affaire baa ngi bëgg a am daaneel de waaye baa ngi am bëgg a am daaneel de parce que baay bi mi ngi Medine ñu denc yaay ji mi ngi Medine ñu denc maamam Abdul Muttalib yaayam Medine la dëkk kon nag yonent bi daanaka ma ngay dellu fa mu jógee woon rek noonu ngay gisee bi mu gàddaayee dellu Medine fa la génne àdduna ñu denc ko Medine kon yonent bi fa mu tëdd nay du fa du du fa euh, nu fa nu mu tudd du fa du fa doxandéem de déedéet loolu boo bokk na ci li ñu war a xam dafa mel ne émission bi eh, waxtu waa ñu bëgg a bëgg a jege si tey jii fii la ñuy yem ci eh, ci yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax nañ la askan wi wax la fu mu bokk fu mu juddoo nan la mel yooyu yëpp tey jàng nañ ko bii di ñëw incha allah rabbi ñu jël leneen di ko toppante noonu rek ba nga xam ne si incha allah rabbi yonent bi moom saa sallam daañu am lu ñu lu ñu jële ci moom xam ko mooy sunu kilifa yàlla nañu yàlla def ñu tënku ci njubam gi yàlla nañu yàlla booleeg moom àdduna booleeg moom ñu alaaxira seen mbokk imaam Alioune Sall ibnu alxaaji Malick Sall moo leen doon waxtaanal ci yonent yàlla Muhammad sallam ci émission yow